Dyna ni mae'r gyffor 19, neu cyffor Black Cattle, fel ni'n galw galw'n lleol. Mae hon yn gyffor brysur a bwysig iawn yn Gogledd Cymru. Mae'n cyfuno'r A470 o dde Cymru efo'r A55 sydd yn mynd ar draws yr arfordir yn Gogledd Cymru. Prior to the scheme, the speeds were high around the junction, despite the 30 mile an hour limit. Pedestrians and cyclists would also have to cross the busy slip roads to get to each side of the, the roundabout. We wanted to avoid that by providing paths around the centre and signal facilities to bring them into the middle of the roundabout. The transport strategy now helps us look at the bigger picture. It allows us to look at not just the roads and the junctions, but look at the environment. Wedi gwneud dau beth yn benodol, da ni wedi plannu blodau gwyll a wedi plannu mwy o goed. Ydy wedi uwchraddio'r goliadau rownd y gylchfan i rei LED a mae hyn wedi cael ei gweru drwy ynni adnewyddol felly mae hyn yn amlwg yn hefyd yn lleihau carbon footprint. It was definitely a partnership between Welsh Government, Sustrans uh, and Cycling UK along with local stakeholders and all that has combined together to produce the scheme that we have here today. We want to try and improve the health of people, but also give them opportunities for environmental greener ways of travelling.